Sexaginta sex. Sexaginta sex. Sexaginta sex. Nox omnibus bonis. Sexaginta sex. Sexaginta sex. Sexaginta sex. Sexaginta sex. Sexaginta sex. Sexaginta sex.